sila koron sumili kai ke video delete kapila delete kan kapaila delete kan selok video so apel lunga bie sila akong ok channel koron sumili kai ke video akong delete kupam nai dong kapila dilet kupam pe don kapela dilat para kon okong asonala itu youtube channel koron sumili kai ke video ra dilet delete kupanam pe don kong video so full tes nolon lubie orok lengkan bie video sam nolo iskima pe end pe katla dotte Orang keroncong milik kai ke video semua kapila dilihat kupanam pe don kapila okong asod angkan edem burungo lumang ora pebek video sa adiko views ang patuan adiko subscribe ang patuan edem supak atso ko kapolay रोंचमिली काई के वीडियो सो अड्डिकों लाइक एम पार्ट वन अड्डिकों व्यूस एम पार्ट वन अड्डिकों सब्सक्राइब एम पार्ट वन एडम कानम लगा पर सुपंगो वीडियो एनालिटिस तो पगिए वीडियो एनालिटिस तो गगेला अड्डिको व्यूस एम पाता नर्मल लंकन भी बिग वीडियो सो twenty five point one K views को पात माने पच्चीस हज़ार को व्यूज़ एम पात हुए मुलुक संपिन ने संपिन्ना आजारावनो यूट्यूब चैनल के लिए कलिसो पचिस हजार कपा व्यूज आनाम दे देसिन मुलुग कपा आइप महबो पनाम दोइंगे और का मुलु सिन म पसुदा बुक वीडियो संग वास्ट टाइम में पाटुंगा एको 12 घंटा को पे और ओडके बुक वीडियो संग सब्सक्राइबर हम पाटुंगा दुको 22 तांग को पे और कबिक वीडियो सो किंग ऑक चैनल सो अर्निंग असिन सोलिला दूंगा भाई अर्निंग बजे को सोलितमा চেম ভিডিঅ' চাওঁ আনিং চলি পাম নাই ইয়াক পাছতো ইংক চেনেল চ বজে কং আছো দে আংকাং অক কাপিলা আপচা আংকান ওরকম কাপি গান এদম সুপাং লেংকান বিয়ে ভিডিও সেম কাটেলা দু টকা ওরক বিগ ভিডিও সঙ্গক চেনেল স কাপিনাই আছো দে আংকান কাপি এলাং ও ভিডিও সেম দিলে দুং কোন এদম কিনমাং ওরাপে লুমাং ওরাপে বিগ ভিডিও সে কে মিনিট নে ভিডিও গান ওরক অক ভিডিও গান এদম আজক কাপলে আজক নন ভিডিও সঙ্গ ওপেন গেলা লেংকান বিয়ে বুক ভিডিঅ' আছে দুই বিছ ছেকেণ্ড নে ভিডিঅ' অংকাই ভিডিঅ' চাব যাওক তেনেকৈ আপলাই বাৰু পটককৈ বিগ ভিডিঅ' আছে লাইগম পাতোঙাই থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স কে তিনি হেজাৰ ছশ টাংকৰ পৰা লাইগম চিন পাতোঙাই চেম্পে পুষ্পা ৰাজ ভিডিঅ'ৰ লেণ্ডৰ পুষ্পৰাজ पुष्पा का स्टाइल एरा बे लामता गिला दोगी भी दौला तला भी वीडियो में बना दूंगा एरे मैं शॉर्ट वीडियो पर लाएंगे ना वीडियो से आप लोग दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल को खुली गए पैसा को कमाने लगे दा पैसा को उसे यूट्यूब दक्कन लगा लगे दा पा लगे दा एरे यूट्यूब दक्कन पैसा पा पे मोलो लोग चैनल दो अमिक वीडियो अपलोड ले मनो अपने दिलत पाए को कपिला ने पास्ता पर मोलो के पैसा पा पे मोलो लोग चैनल से मोनिटाइज ऑन पे एक हजार सब्सक्राइब लगे और चार हजार वाच टाइम को लगे एट चार हजार वाच टाइम एक हजार सब्सक्राइबर कम्प्लीट दाग पास मोलो मनीटाइज एप्लान अपशन दम पा मनीटाइज एप्लाई दाग पास मोलो आम विम आपलोडा लैमेलो और मनीटाइज एप्लाई लगे लगे मोलो चेनेल सो रीयूज कन्टेन्ट एम ना रीयूज कन्टेन्ट अकन एडम मोल अंक विडियो आपलोड था विडियो नाम कानम लेगा पैसे পালেংকে দোনে আইব টনসক সিন দল কালায় ওরকে দেবকিষণ দোষ সিনর ভিডিও রোলিং এম বিবি নল ডক্টর সিং বিটা কালায় ওরকে সিলক ভিডিও সে সেগো গাবই ভিডিও সম কাপ মাইব কামল লাইক বিলাং ওরকে শেয়ার বিলাং ওরকে সেমপিন ভিডিও আম আবলুত তিলা দুপম না মেরুং চেনেল এম কাপং ওর মনিটাইজ অনলাইন ওরকে ওরক সেনে রিউজ কাপিলা আদান ওরক বলু বিকয় মো সব মো চেনেল সব ভিডিও আবলুত পম না মেরুং নলু আয়াম ল নলু ভিডিও সব সাপোর্ট দিল মো সেমপিন ভিডিও আবলুত তিলা দিয়ে নল কাতলা দুবিলাংকা ওরক Roka sekkake senele monetize on dong ri ui sangka melo ada bulu ngok instagram id dong om polo gela sms ko bitokang roka siloka video sesego apa chat apa kan